Donostian urteak dara matzagu nazioartera begira. Looking to the World, Bas Culinary Center, San Sebastian International Film Festival, European Capital of Culture, eta beste horren beste dauzkagu horren erakusle. Eta guk piratok ez dugu jakin, ez dugu jakin estela hori jarraitu. Eta ere, ez algera mundu zabal eta nitzontako iritar. Donostiar Citizens. Piratoka aurten, brainstorm sakon bat egin dugu gaiaren inguruan. Urte osoan zehar eta hau da mereziki, turista mordoa etortzen da gurera. Frantsesak, australiarrak, inglesak, frantsesak, all over the world! eta zer izango litzateke azten nagusi pirata, kanpoti atorzkigun lagun hoien gatik ez balitze. Azkenean, turistak ere pirata dira, ez Horregatik, erabaki bat hartu dugu. Bai bai donostiako piratak, welcome San Sebastian Pirates International Week. Spiu, spiu. Beraz, hemendik aurrera, izan pirata bi bairan, bi, proud, esan beharko da eta euskara alde batera utziko dugu eta erabiliko ditugun hizkuntzak inglesa eta espanyol.